ist Ja? Okay, der einzige Beitrag, der seitens der SPÖ Gemeinderatsmitglieder zu diesem äh, Medium vorkommt, ist die Aktivität, die diese Partei für diesen schönen Ort an den Tag legt. War das jetzt auch eine Ergänzung nach Paragraph 16? Das ist eine persönliche Feststellung und ich danke auch den Herrn Wagner, dass er das äh, damit aufnimmt gehe davon aus, dass das auch in die Weltbürgerlichkeit getragen wird. Gut. Zum zweiten Ergänzungswunsch vom Gemeinderat und Landstadt Weitecker stelle ich den Antrag, das Protokoll vom 24. Dezember 2014 in der vorliegenden Form mit Änderungswünschen zu beschließen, wo es darum gegangen ist, dass das Abstimmungsverhalten was aber auch schon korrigiert wurde. Sie damit einverstanden sind, bitte so Zeichen Zustimmung. Was? Gegenstimmen? Was? Danke. Aus. Ich wollte nur sagen, ihr habt jetzt gegen, äh, gegen den eigenen Kopf gestimmt. Das ist ja Sinn Ich weiß nicht, schon. Ich war dagegen, weil ich alles gerne ist. Weil wenn es ein Anfängervertrag ist, ich meine, wir haben jetzt nur diesen Antrag, dass du das Ding gesehen sehen willst, weißt du das? Weißt du, was du tust? Also im Zweifel schon langsam auch äh, genau. wir werden dafür werden. Ja, eben, ja. Wenn ihr euch einmal so freien kennt, wenn ihr, ich habe gerade vorher einen, einen längeren Vortrag gehalten, wenn ihr euch einmal so freien kennt, über wirklich ungerechte Dinge, wo der Gemeinde ein Schaden entsteht. Das wäre wirklich schön. Ich rede jetzt mit dir, rede mit den anderen Leuten, weil die haben vielleicht noch ein bisschen moralisch anschauen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, jetzt keine Ergänzungswünsche mehr liefern. Der nächste Tagesordnungspunkt 4 betrifft den ersten Nachtragsvorschlag 2014. Da geht es um eine Beschlussfassung. Der auch das Vorschlag ist rechtzeitig an hm? Achso, Entschuldige, ja, genau. Also Protokoll, bitte darf die Schriftführung zu mir bitten, die Protokoll zu unterzeichnen. Äh, ja, natürlich. Richtig ist der Ich bin ganz einverstanden, wenn ich eine ja. Als Ganzes. Kommt ja, gell?

Es geht darum, dass das Protokoll, nachdem wir jetzt jeden Antrag separat abgestimmt haben, dass wir das im Gesamten noch jetzt äh, zur Abstimmung bringen und daher stelle ich den Antrag, das Protokoll vom 24.03. in der vorliegenden Form mit all den Ergänzungen äh, zu beschließen. Sie damit einverstanden seid, dann bitte uns selber zustimmen. Okay? Gegenstimmen? Dazu eine Anmerkung nach 60. Äh, ich wundere mich sehr, dass in der letzten Gemeinderatssitzung das angeblich nur meine Meinung war, dass man nicht über jeden Antrag einzeln abstimmen muss, heute das aber sehr wohl durchgeführt worden ist von Seiten deiner Sitzungsführung. Nachdem das nicht einseitig aus der Gemeindeordnung hervorgeht, ob man es einzeln oder gesamt abstimmen kann, äh, kann man sowohl so als auch so machen. Und wird aus dem Grund sicherlich äh, kein Fehler gewesen sein. Damit ist das Ganze auf jeden Fall in Ordnung. Somit darf ich die Schriftführer jetzt erbitten, dass sie das Protokoll unterzeichnen. uns nächsten Tagesordnungspunkt 4. Das ist der Nachtragsvorschlag 2014. Der Nachtragsvorschlag ist an alle rechtzeitig ergangen. Folge über Löhnaufschläge, diesen Gönnens-Budget. Da gab es eben die Der war schon gegen. Nein, nein, weil das ist, da, da geht es nur darum, dass er hineinkommen soll in den Protokoll. Und der muss so formuliert sein, damit er garantiert reinkommt. Aber er braucht es nicht abstimmen, aber reinkommt er nicht, weil er muss so und so reinkommen. Das war plötzlich auf dem Markt. Aber vergessen. Ja, das haben wir jetzt abgestimmt. Ja, sicher, nicht sozusagen. Nein, wir haben über das abgestimmt. Nur deine Papierstimme oder deine Datensitzkarte auch aufschreiben, dass das Protokoll aufgesetzt wird. Und über das immer abstimmen. Ja. Die Dagegenstimme muss immer protokolliert werden. Ja, das ist ja. Ja, deswegen jetzt das vorher ausgebessert, wir hätten nicht abstimmen können. Na schon. Gut, wir kommen zum Nachtragsvorschlag. Der Nachtragsvorschlag ist, wie gesagt, an alle rechtzeitig ergangen. Gibt es da von einer Seite her Fragen dazu? keine Frage dazu. Gut, dann habt ihr euch sehr gut damit auseinandergesetzt. Dann komme ich gleich zur Abstimmung. Ich stelle den Antrag, der Gemeinde Gemeinderat möge den vorliegenden ersten Nachtragsvorschlag für das Haushaltsjahr 2014 in seiner Gesamtheit beschließen. Wenn Sie damit einverstanden seid, bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenstimmen? Gut, dann sage ich Danke. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 5, Kreisverkehr Spar. Zu dem Tagesordnungspunkt äh, wäre unseren Bauchseiter bitten, dass er die Erläuterungen führt. Und ich denke, das So, ich darf von unserem Bauungsleiter, Ingenieur Johann, bitten, dass er kurz äh, erläutert, wie die Ausführung des Geistverkehrs äh, vonstatten gehen wird. Ich muss jetzt natürlich Johann Bauungsleiter sein, das sein wir äh, vielleicht von der Bildung. Grundsätzlich Finanzsaison äh, die Umsetzung des Kreisverkehrs äh, bedarf sozusagen einer staatsrechtlichen Bewilligung. Äh, die Vorgaben für die staatsrechtliche Bewilligung sind eine Projektzerstellung und dann dort Beobachtung die Baubezirksleitung an die Rechtsabteilung, wo jetzt die Verträge abgeschlossen sind, worden. Und dann kommt jetzt in weiterer Folge, wenn die Planungsseite abgeschlossen ist, wird dann eine staatsrechtliche Verhandlung durchgeführt von Seiten des Landes bzw. Bundesvertreter und da ist jetzt folgende Vorgabe jetzt eingeflossen in die Planung. Der gesamte Kreisverkehr soll nach dem Projekt aus den 90er Jahren in diesem Bereich im Wesentlichen abzählt werden. Das war so weit angepasst, dass das Grundstück von Friedau und der Sparmarkt niveaumäßig sozusagen einigermaßen auf Niveau sozusagen kommen. Das, das heißt, äh, das Straßenniveau wird in dem Bereich von der Brücke beginnen, in etwa 50 cm in der Mitte. Das heißt, an dem Punkt war die hat relativ eine starke Überhöhung. Wenn wir da ungefähr um die 70, 75 cm absenken, also da wo die Überhöhung ist, aber in der Mitte, in der Achse von der Vorwand, wenn wir ungefähr einen halben Meter runterkommen. Das heißt, die Gebäude, die Anrainer Gebäude, so wie jetzt Frieda, Objekt wird dann zukünftig vom Straßenniveau aus äh, freier dastehen und nicht, so wie es jetzt ist, relativ in einem Loch drin, wenn es übertrieben gesagt. Dieselbe Situation ist natürlich auch beim Sparmarkt. Sparmarkt ist es nicht so extrem, aber es ist doch eine kleine Kante, merkt man, wenn man reinfährt, das tut ein bisschen in der Schupfenhaube fast die wird aber so ziemlich ausgeglichen. Das heißt, das ist vom Baulichen her, was das Niveau betrifft, also die Nivellet wird da eingetaucht und gleicht sie dann wieder beim Verschnitt ist in etwa vor der Bushaltestelle, wo jetzt der Schülerbus steht, äh, wieder auf Null angegeben. Linienführung ist jetzt ein Problem gewesen damals mit unserem Baum. Der Baum bleibt jetzt in der Form jetzt erhalten. Also da sind, wir jetzt, sind sie mit den Radien äh, so jetzt zusammengekommen in der Abstimmung, dass das aber funktionieren wird. Da ist genauso wieder rein in die Hitzendorfer Straße mit so Rand angeglichen, also da ist dann weniger Problem, weil die sowieso auf Müllkiffen drinnen liegt auf der Seite die Gehsteige werden äh, in dem Bereich sozusagen rechts eigentlich Kilometer gesehen, Kilometrierung mit Graz äh, Kreuzberg. Dieses links gesehen, der linke Rad- und Gehweg mit einer Breite von 2,5 Meter angegeben, jetzt haben wir 2 Meter, das heißt, es wird nach die Leitbestimmungen angepasst und wird dann dadurch dieser Böschungsverlauf der Kreuz, eben die Kanten und alle Kanten die werden auch nicht wegkommen zum Netz, aber doch im Wesentlichen wird sie das verflüchtigen und werden gegenstellen und das am Freitag. Das heißt Spar, die müssen jetzt noch zusätzliche Verträge machen, habe ich jetzt am Freitag gehabt, äh, wir müssen Verträge machen mit dem Spar, genauso mit der Kirche und mit der Gemeinde selbst, auch intern, dass diese Grundbevorratungen oder Grundbereitstellungen, die jetzt zusätzlich für den Kreis benötigt werden, äh, gegeben sind. Und? glaube ich. Gibt es Fragen dazu? Bitte. Ich hätte eine Frage. Äh, es wurde im Bauausschuss einmal diskutiert über die Platzgestaltung Volksschule Kirche. Kann man das nicht irgendwie schon einfließen lassen? Das sind Gedanken, sind da, die sind aber noch nicht ausgereift und sobald äh, jetzt was Jetzt haben nur der Baustein, dann haben wir den extra. Äh, nein, nein, das wird schon mit angedacht, ah, okay. aber es wird, wenn wir Gedränge dann vorlegen und wenn man weiß, was man macht, es wird dann mit der Kirche noch ein Vorgespräch geführt, was die für Vorstellungen haben und wenn man genau weiß, was die dann haben wollen, dann wird es nachher dann Gemeinderat bzw. mal dem Bauausschuss präsentiert werden und dann kommt es nachher dann in die Gemeinderat. Aber es wird, ist auf jeden Fall daran gelaufen. Weitere Fragen, bitte. Das ist, Entschuldigung, eins ist dazu wegen Straßeneck, was ich vorher gesagt habe, ja. das haben wir schon vorgestimmt, Straßeneck brauchen wir dann nichts machen die Linienführung dort beibehalten wird. Also das ist schon abgesprochen. Nicht, dass ich dort jetzt ein zweites Verfahren draufhole, das ist, das ist schon vom Tisch. Bitte Stefan. Äh, mit was für der Bauzeit ist zu rechnen, bis ein Kreisverkehr fertig ist? Circa drei Monate. Äh, wie schaut es in dieser Zeit mit äh, Umleitungen aus? Äh, das heißt, die Bundesstraße muss in der Gesamtheit äh, mehr oder weniger zweispurig befahrbar sein. Es wird der Verkehr Wechsel, also so wie da jetzt der Kreis ist, der wird halbseitig gebaut. Und der Verkehr wird dann provisorisch, so wie da jetzt der Gehweg wird halt dann in der Zwischenzeit voll und wird dann in dem Bereich einmal rechts und einmal links verlagert. Das heißt, du betonierst einmal die rechte Hälfte, dann die linke Hälfte, aber das sind beide Spuren sozusagen mehr oder weniger frei befahrbar. Es wird natürlich Behinderungen eben einschalten können, aber das ist in dem Sinne nicht, dass ich sage, man braucht jetzt eine Umleitung. Aber jetzt noch ja, bitte, na, bitte, bitte. Aber gibt es da mal Chancen, wenn man da guckt, dass man da über die Siedlung nachfragt? Das kann wieder. Nächsten Tag verschlossen kann sein, dass man das dann äh, einseitig macht. Das heißt, bei dem Teil, wenn jetzt die Hälfte ist betoniert, dass ich, weil sie ist der Kreis muss betoniert werden. Das ist ein Vorschrift vom, vom Bund. Die Kreisfläche muss betoniert sein, genauso mit den Ansätzen. Und wenn jetzt der Arm da einer betoniert wird, man kann nicht nur mit halbseitiger Sperre arbeiten bei der Hitzendorfer Straße. Also da wird sicherlich halbseitige Sperren geben, und, aber sonst auf der B70 überhaupt nicht. Gut, gibt es noch weitere ja, äh, Wo werden künftig überall Zebrastreifen sein, weil ich bei der Volksschule keine mehr eingezeichnet Zebrastreifen sind von der straßenrechtlichen Bewilligung ausgenommen, das heißt, die sind wir ohne Berg da drinnen lassen. Das ist ein Bestandsgefäß, den er von daher nach Fuhrverlagen hat und den er rüber auf die den da verstoßen ist hier der Altbestand. Den hat, der bleibt von der Lage her unverändert. Er muss bewilligt werden, weil der rockt ja was weiß ich, was dürften das sein, 7 bis 10 Meter, rockt der Richtung Graz. Der muss nicht bewilligt werden. Der andere bleibt im in der Lage unverändert. Bleibt die Drucknottafel da auch bestehen oder kommt die dann weg? Die kommt weg. Und um Zebrastreifen von der Schule zur Musikschule dann ist noch nicht so angekommen. Also kommt der näher hin oder bleibt der da unten? Und hinten? Schulbestand. Also das heißt, der wird verlegt, der Bestandszebrastreifen, der weiter vorne ist, oder der Posten, der wird weiter nach vorne verlegt. Ja, wenn es da unten ist, dann kommt da oben einer das Ermittlungsland gesichert. Da haben wir noch eine Frage, ist das, ist das berechnet, wenn ein Sattelschlepper kommt, dass die Schleppkurve, die jetzt in der Straße das Ganze auswirkt? Also äh, Schleppkurven sind sozusagen für den gesamten möglichen LKW-Verkehr, die sogenannte Langleine ist das so Holzmittel. Dieser da, der Kreis selber wird schon auf einer Seite wird dann ein Überfallstreifen sein, wahrscheinlich auf der Seite. Das heißt, weil das die gerade Achse ist, wird da ein Überfallstreifen sein, wenn es dann wirklich Sondertransporte hast, ich den durchkriege, wird ein Teil halt da rüft befestigt. Dass der Mittelteil ist mit Fahrer. Nein, nein, nein, nein. Der Teil, also was weiß ich, das Kreissegment, ja. das wird befestigt ausgeführt, dass es überfahren kann. Und wenn man von der Litzendorfer Straße links abbiegt, ist schafft das auf der LKW. Du hast eine normale, das hat eine normale Schleppkurven angegeben, das gibt es aus. Das gibt es Also die Schleppkurven so rein, so rein, die funktionieren alle. Es geht nur darum, über Sondertransporte, weil die Sondertransporte, die da drüber fahren, die bringen auf der Hitze Isenauer Straße dann in Flughafen. Also das heißt, da müsst ihr wahrscheinlich sowieso oben im ersten, in Sölling dann rechts aufgefahren, Und die Autobahn abfahrt ist.